testo. 342 3434 432 34342 Sto. Sto. 3 4 2 4 3 2 4 5 4 3 3 Что? Что тебе надо? Да. Что? Что тебе надо? Да. Что? Алло. А. Что? А. А. А. А. А. Что? А. А. А. А. А. Что? А, а. Да. Ок. Да. А. Б. А. Б. А. Б. А. Ок. А. Что? А. Ж. А. Я. А. Б. А. И. А. Ты. А. Что? А. Да. А. Или. А, а, а.